Thank you. Dépêche-toi. Va chercher les autres. Il n'y a plus personne, il n'y a plus que nous là. Il faut sortir. Oh. うわっ Santa. Attends-moi là. C'est bon, il y a une sortie. Oh,